Hola y bienvenidos a un nuevo video. Hoy hace un momento tuve un día muy especial para mí. Me tocó mi vivir jugar con un niño enfermo, enfermito. Al parecer creo que el niño, creo que aquel, creo que aquel niño me lo gané. me lo gané porque cuando su mamá terminó de hacer la limpieza en, esta, en, este departamento donde, donde estoy, este departamento donde no se quería ir el niño, quería jugar más y más. Yo también quería hacer lo mismo con aquel, con aquel niño. No pude sacar fotos porque mi teléfono se estaba cargando. Pero a pesar de todo, si un día vuelve a venir el niño, estaré sacando fotos o grabando videos jugando con él. Aquel niño que está enfermito también tiene su canal de YouTube. Él mismo me lo dijo. Con él, con este niño, cuando llegó su mamá, inventamos una historia. El niño es muy imaginativo, bastante imaginativo. Después, después de, después de que jugó, de que jugué con él, y antes de que se fuera su mamá, le, vi, le presté mi teléfono para ver unos videos de, de YouTube. Estaba muy tranquilo a pesar de todo, ese, ese me gustó jugar con el niño que está enfermito, tiene su manita chiquita. espero que este que este niño, llegue a ella y regrese algún día. Aquí, aquí está, a este departamento. Así que eso es lo que quise decir en este breve, breve directo. Aquel niño se hizo mi, amigo. Yo me hice su amigo de él. Después de que nos despedimos, me abrazó, yo lo abracé a Y estuvimos platicando unas cosas. A él también le gusta jugar mini -war. Él mismo me lo dijo. Se preguntarán por qué nada más se ve la mitad de mi cuerpo, porque si pongo el, el teléfono en una base de aquí, se resbala. Pero quizás en algún futuro busque la manera de colocar este teléfono Eso es todo. Y nos vemos en un siguiente video. Hasta entonces. Bye y hasta